Magandang hapon. Narito ang 24-hour public weather forecast na inisyo ng pag-asa ngayong October 24, 2021 ngayong 4 p.m. Sa kasalukuyan nga ay may umiiral pa rin na low pressure area at may binabantayan na tropical cyclone at ang ITCC ay nakakaapekto pa rin sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. As of 3pm nga ngayong araw ay itong low pressure area ay huling namataan sa layong 165 km east ng Kalayaan Island sa Palawan at ito nga ay nakapaloob pa rin dito sa Intertropical Convergence Zone na kasalukuyang nakakaapekto pa rin sa Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ang tropical depression naman na binabantayan pa rin nga sa kasalukuyan ay huling namataan sa 1,650 km east ng Visayas at ito ay may taglay na lakas ng hangin na nasa 55 km per hour malapit sa gitna at ang gustiness nito or pagbugso ay nasa 70 km per hour. Kasalukuyan naman itong gumagalaw patungo ng west-northwestward sa speed ng 15 km per hour. Para naman sa forecast weather conditions, ang Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region ay maaring makaranas ng cloudy skies may mga scattered na rain showers at thunderstorms. Ito ay dulot naman ng LPA at ng ITCC. Habang sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region naman ay asahan ang cloudy skies sa may mga pag-ulan na dulot naman ng northeasterly surface wind flow. Habang sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay asahan ang pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated na rain showers or thunderstorms, ito ay dulot pa rin ng ITCCA at ng localized thunderstorms. Para naman sa forecast wind and coastal water conditions, asahan sa Luzon ang moderate to strong na paghangin at ang wind direction ay northeast to east. Ang coastal waters ay moderate to rough na may pag-alo na 1.2 hanggang 4 meters. Sa Palawan naman at sa western section ng Visayas at sa Mindanao ay maring makaranas ng light to moderate na wind speed at ang wind direction ay south to southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may pag-alo na 0.6 hanggang 2.1 meters. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ang wind speed ay light to moderate at ang coastal waters ay slight to moderate na may pag-alo na 0.6 hanggang 2.1 meters. Ang ating haring araw bukas na umaga ay sa ganap na 5.49 at ito ay lulubog ngayong hapon sa ganap na 5.31. Asahan naman ang pagsikat ng ating moonrise ngayong gabi sa ganap na 8.07 at ito ay lulubog bukas na umaga sa ganap na 9.26. Para sa pinakalatest weather update ay bisitahin ang official DOST Pag-asa Facebook page.